saluton. Kai bon venon an ian episodo. Mi estas biciklanta hemen. Kai estis mal facila tago. Pro persona e kai familia e kialoi. Kai pri mi ne parolos. No mi. Vere. Anta ujuas la fakton ke mi havas la mem de devon cun mediti tiel che mi povas mi diro purigi mian menson kia mi estos heime do restu cun mi restu cun mi cun biciclu cun mi nun kai cefe cun meditu cun mi dankum Saluton kai eh, bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur eh, gis non presita letero al Jog Minsky e la Societa Spero in Sankta Peterburgo. Chi vi po trovi e pagio quarcent Scribas Zamenhof. En la fino la iaro 1893, signoro trompeta, sciigis min, che se mine el persone cun radicale reformoi, li cessos el donadi la gazeton. Anca o la alie reformistoi forte agitadis por reformoi. Tiam, al premita muro ca vidante nenian helpon. Mi vole vole, devis cedi. Cae al pasci, con propono de radicale reformoi. Non, dank al Dio, cio baldao estos finita. Ciui esperantistoi prepensis la feron cae convincigis, ciel dangerai, non estos ciai reformoi. Non, mi baldo havos officialan decidon della primulto contra reformoi cae nia afero estos savita. Cae ciuin niain fortoin ni povos nun tranquile usadi por la vastigado de nia afero. Quelc foio casas en la vivo, che ni estas al premitai alla muro, cae vidas nenian helpon. Do, resisti ne eblas recte oni devas vole ne vole cedi. Sed, kiu estis la strategio de Zamenhof tiam? Do, se oni attente analisas la reform proponon kiun Zamenhof pretigis, gi estis ne nur radicala, sed ancau terure acia. Kai felice, la referendumo donis kiel resulton che oni conservu la originalan version de la iaro 1887. Do temis pri granda risco. Do mi admiras Zamenhof en tiu circonstanzo, char certe tiam estis ege malfacile preni bonan decidon por esti loialai ala siai ideoi kai do esti fidela alla afero kai Quelque foie in mia vivo mi ne estis tiel, loial al mimem. Cai, ciam mi devis cedi, mi cedis complete, plene. Cai, ja, se mi estentus pli sagia, tiam mi condutus alimaniere. Sed, compreneble, oni devas accepti che oni prenas decidon sur la baso de la cono e cae de la sagezzo, quiu in oni posedas en tiu momento. Do mi estas serena primi mem. Ciu ocase, ni consciu pri la momento ciam ni estas al premitai alla muro. Kai eble reveni cun la menso al cetiu el tiro povos helpi al ni preni taugan decidon. Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.